বৰ্তমান ব্যৱহাৰ হৈ থকা কিছুমান মুদ্ৰা দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ এইটো এই মুদ্ৰাটো নতুনকৈ ওলাইছে গতিকে এইটো কি মুদ্ৰা হয় আপোনালোকে চাওক এইটো বিছ টকীয়া মুদ্ৰা এইটো সকলোৱে জানে আৰু এইটো বেছিদিন হোৱা নাই যদিও পৰিচিত হৈ গৈছে দহ টকীয়া মুদ্ৰা এইটো বিছ এইটো দহ আৰু এইটো বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ আছিল আজিকালি এনেকুৱাও হৈছে গতিকে এইটো আমাৰ পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা দহটকীয়াটো এনেকুৱাই আছে পাঁচটকীয়াটো বেলেগ বেলেগ আছিল অলপ ডাঙৰ টাইপৰ আছিল বা কালাৰটো আমাৰ এনেকুৱা নাছিল এইটো আগত দুই টকা আছিল এতিয়া আজিকালি দুই টকাটো এনেকুৱা বিশ দুই এটা শূন্যৰ পাৰ্থক্য আৰু এইটো আপোনাৰ একটকীয়া একটকীয়াত একো নাপায় আগতে বহুত কিবা কিবি পাইছিল আজিকালি এইটো বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিছে গতিকে একটকীয়াটো কেইবছৰমান পিছত আৰু নচলা হৈ যাব যেনে পঁচিছ পইচা পঞ্চাছ পইচা নচলা হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ এক টকাটো নচলা হৈ যাব এক টকা দুই টকা দহ টকা আৰু বিছ টকা গতিকে এইখিনি দেখুৱালোঁ গতিকে টকাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ